για να εξηγήσω τι μπορώ να προσφέρω στη σημερινή συζήτηση και ποιες προτάσεις υποστηρίζω. Είμαι σε επαφή με το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Πρόσφατα ήρθα σε επαφή με το Δήμο. Μου διατύπωσαν τις προτάσεις, δεν μπορώ να τις αναλύσω, που είναι και ενημέρωση και προβλήματα που εντοπίζουν. Απλώς ε, προσθέτω και εγώ τη δική μου γνώση στην πρόταση του συναδέλφου Μαριά πέρα το να μείνει ανοιχτή, να ζητήσουμε την ενημέρωση από το Δήμο και τα στοιχεία περί των κινδύνων που έχει αυτή η επένδυση, αυτή η ανάπτυξη. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο. Ε, αυτό απαντάει και στον ισχυρισμό της ε, Επιτροπής που είπε δεν έχω νεότερα στοιχεία. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία, υπάρχουν νεότερα στοιχεία, τα οποία πρέπει να ζητηθούν βεβαίω από τη διοίκηση, από τα Υπουργεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, με την οποία ξαναλέω έχω έρθει σε επαφή, θα μπορούσα να τα δώσω εγώ. Είναι και ο χάρτη που έχει δώσει η κυρία Σακοράφα, δίνει μια καινούρια εικόνα και εντοπίζει περισσότερα τα προβλήματα. Δεύτερο, ήμουνα σε επαφή με την κυρία Μιράντα. Στην προηγούμενη θητεία είμαστε ευρωβουλευτέ και οι δύο. Μετήχαμε στην Επιτροπή εδώ αναφορών Είχαμε αναπτύξει μια πρωτοβουλία σχετικά με τα θέματα των μεταλλίων και των εξορίξεων και θα μπορούσα να σας πω έχουμε μια εμπειρία πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η τρίτη μου παρατήρηση, για να μην επαναλάβω και σέβομαι και τον χρόνο και σας ευχαριστώ που μου δώσατε. Πού βρίσκεται το πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Όσο αυτό το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται στη βάση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις ευρωπαϊκού δικαίου διεθνών συνθήκων αλλά αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένες τεχνικές παρεμβάσεις θα έχουμε συνεχώς αυτό το ζήτημα. Η ουσία ποια είναι και η κεντρική παραβίαση. Ότι παραβιάστηκε η οδηγία 2001 κάθετο 42, 2001 κάθετο 42, η οποία απαιτεί πριν από την οποιοδήποτε επιμέρους μελέτη περιβαλλοντικών επιτόσων να υπάρχει στρατηγική μελέτη των επιτόσεων, διότι εδώ πρόκειται για ένα συνολικό σύστημα παρεμβάσεων που έχει τη μια ή την άλλη επίπτωση η, η συμπληρωματική ε, αναφορά του κυρίου Πέρε που αντιπροσωπεύει την κυρία Μιράντα μα δίνει μια γεύση ποιε διαστάσει έχει. Έτσι, αν δεν, δεν αντιμετωπίστηκε ω τέτοιο και κάθε φορά που είχαμε κάποιο πρόβλημα γινόταν μια περιορισμένη μελέτη περιβατικών επιπτώσεων τη συγκεκριμένη αυτή παρέμβαση και τότε βγαίναν επιμέρου συμπεράσματα. Η παρατήρησή μου είναι ότι δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν είναι γνωστή η απόφαση των ελληνικών αρχών ότι όλα βαίνουν κανός, το οποίο ισχυρίζεται η Κομισιόν. Εγώ δεν την γνωρίζω και δεν την γνωρίζει κανένα. Κατόπιν τούτου, σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Η πρότασή μου είναι προφανώ, θα έλεγα μετά, ότι να μείνει ανοιχτή η πρόταση. Ένα, η αναφορά. Δεύτερο, να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία από τα Υπουργεία και τρίτο από τον Δήμο για να μην τα δίδω εγώ, να τα δώσει επισήμω. Άλλωστε είχαν την πρόθεση, ξέροντα αυτή τη διαδικασία, του ενημερώνουμε κι εμεί να κάνουν και αυτή η αναφορά. Ε, στην Επιτροπή μας. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η δική μου πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο.